Vimos la, la jipeta de la alcaldesa que cruzó un par de veces, viendo lo que, a ver los pasos que el proceso estaba dando, y eh, eh, veo que llega el señor Bauta Roja junto con ella y un tumulto de, gente hacia el local, sin una orden fiscal, sin, sin avisar, sin nada. Entran al local, cogen la escalera, empiezan con spray, con graffiti, a poner eh, mucho graffiti, amenazando, con un rol, a borrar el entero, intimidándonos, que nosotros que, eh, eh, estamos eh, haciendo campaña a, Trujillo. Y me gustaría también decirle a ella que ella va a tener que probar a nosotros, que nosotros estamos campaña a Trujillo, porque a Trujillo lo mataron en el 61. Nosotros estamos haciendo campaña a Ramfi Domínguez, no al abuelo, a Trujillo. ¿Cómo califica esta acción? En este ah, un, acto vandálico y abuso de poder. A todas luces ilegal, eh, esas circunstancias eh, eh una reacción, ya nosotros la tenemos plasmada en una querella que la vamos a depositar ahora, esperando que la justicia asuma su rol y se castigue a estas personas por la gravedad del hecho. Esa es una agresión que no se puede quedar impune. Eh, según la Constitución y la ley de la República Dominicana, nosotros tenemos derecho existe la ley de, privacidad y, de la propiedad privada, que es inviolable. Eh, son varias, varias eh, violaciones de la ley que venimos aquí a depositar ante este palacio de San Francisco de Macorís. Prometimos esto y aquí estamos. Estamos las personas dirigentes de esta sede, nuestros abogados. No quiero ampliarme mucho porque ya esta parte legal el abogado sabrá cómo manejarlo. ¿Cómo califican ustedes esta acción? un atropello y, una intención de callarme, una persecución política.